Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! E hoje vamos para mais uma partida de X-Men vs Street Fighter! Então, sem enrolar, vamos pro jogo! X-Men vs Street Fighter! This is X-Men vs Street Fighter! No vídeo anterior eu joguei com os Street Fighters e agora estarei jogando com os X-Men. Eu vou escolher dessa vez a Vampira e a Tempestade. E o primeiro desafio é contra Ryu e Ciclope. E... Ação! Vamos lá! Pra cima dele! Object Flash! Beleza! Um já foi! Essa é sem dúvida uma das máquinas que eu mais joguei. Tinha em todo lugar, né? Hadouken! Hadouken! Vai, vai, vai, vai! Isso! Beleza! <laughs> Ah, vamos pro próximo! E agora... Zangief e Juggernaut. E aí, tá curtindo? Quer mais vídeos como esse? Então deixa o seu like! Vai, pega ele! Isso! Ah, maldito! Cai dentro! <laughs> Agora ela tem o poder do Zangief. Ah, moleque! E vamos para o próximo! E agora... Nash oh, e Tempestade! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Sonic Boom! Vai, agora! Isso! Beleza! Vamos pro próximo! E agora... Dowsing e Dente de Sabre! E aí, se interessou? Tá afim de jogar? Então acesse o nosso grupo no Discord, link na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Acesse lá e vamos jogar! Fogo nele! Fogo nele! Ha! There's a Kabahaj! Agora! Good night, sugar. hey Go win! Easy win! E agora? A Chun-Li e a Vampira. Opa, Tuti, ó. Trocou pra Chundê. Recloquem. Não vem pra cima, não! chega. E agora vampira contra vampira. chega. <laughs> Vai treinar o que né? Ah, escapou da vampira, mas não escapou da tempestade. Barata. E agora... Vega e Magneto! <laughs> Ready! just right. Typhoon! Typhoon! Typhoon! Huh, here you go! Shallow drainage. Oba! Ah, moleque! E agora, vamos para o chefe! Apocalipse! I am the Apocalypse! E, o cara aí! <laughs> Ready? Vai, vai, vai, vai, vai! Pra cima dele! Ah, desgraçado! Come isso! Beleza! E agora, para encerrar, um duelo entre as duas.